pesos per head. Sige na, dulo. Oo. You have money. Two. Oh, ano Two. Ayun, dulo. Ayun, dulo. Ayun, dulo. guys, let's go! We are going there! E Ay. <laughs> so, pupunta na kami pataas. Pataas na kami, guys. Dito na kami sa picnic group. Galing kami kanina sa People's Park. We're here in picnic. <laughs> Ano ba? picnic group na. Uh, ah, group. Group. Group. are na oh. Pero siya eh. Ayan na. Ah. Mas maganda na sa... Guys. Kabayo daw. Ayoko ng kabayo. May trauma ako dyan. Ayan. May guide naman yun ba? Nag-aalala ko. Kabayo guys. Meron dito. Wala sa kayo. Mamamatay ka natin. Ano meron dito? Hmm? Nasa pito. Meron ba dito? Ayan pala. Yeah, guys. Yan guys. Ano, pagdating pa lang dyan, may mag-aalas sa inyo. mag ng kabayo. Sa mga mahilig magkabayo. Kabayo is not allowed for me. Kasi mamatay. Yun, sa mga mahilig lang mag, ano, magkabayo. Mahilig ng horse. So, open na rin po ang picnic doon. Open na rin po here. Actually, doon sa pinuntahan namin kanina, nagulat din yung mga tindahan doon kasi biglang open daw. Look oh! Oh my God! Oh no! <laughs> Tingnan natin guys. si Ate Sheila. Titigan nyo na lang yan. <laughs> Ew. How much is the payment? Ten. Still ten. Thank you. guys, nandito na kami sa picnic bed. <laughs> Hello! Why? I'm look like bunny. I'm really, really funny. You're not. Just think it to you. Guys, nakita nyo? Nakita nyo? Nakita nyo? Ayan guys, oh, ang ganda no guys. Ang ganda oh. Ang ganda kasing ganda. That's really nice. Pakalam, pakalam. Please, kakanta Ito na yung pasalubong. Bigay ko na nasa inyo, apat sandaan. At pwede siyang mix. Bawal sila sa matamis. <laughs> ah, okay. Mga allergies. Charon bossing. Ah, gusto niyo po. Wow, malapitan, di ba? Ay, you. Thank you Ano ba yan? Ba't hindi masara? Ano ba to? Oh, ano yan? <laughs> Hindi na ni Curdan. Dami sa dito. Halika kasi. Halika dito kasi ano, against the lights. Ayun guys. Dito ka. Ano dyan? guys. Tingnan nyo ha, mas malapit ka na dito. Oh, di ba? Bongga! Iyak. Binilaan na mo. Just nice. <laughs> Dala-dala niyo pa nila alam nagdadala akong medyas. Dala-dala niyo pa yung medyas niya. Sabi niya isusuli niya sa bahay. Wag na po pa. Dala-dala niya hanggang dito. So, let's see Chicharon. Chicharon na lang kami. Kakain muna kami ng chicharon guys habang pinapanood namin ang magandang tanawin. Actually, hinihintay namin yung paglubog ng araw pero hindi pala doon ang hindi pala doon bandang paglubog ng araw. Doon pala sa taas yun sayang pero sobrang ganda sobrang ganda ng taal guys sobrang ganda sobrang ganda mm, amazing Anong oras na? Anong oras na ba? 5.03. So, makakarating tayo sa bahay ay... Hmm. Liwanag. Sorry sa libre. Thank you sa libre. Sige sa tao. Salamat. Hindi kami magbabang. oh! Sana naging uhod uhuh lang. Little butterfly. Ay, kita. Ba, libre niya ako tiyo. Pudaw ka na. Kanina na. Ayun guys, so malapit na kami. Oh. Uh, ba malapit ang tamitay dito? Ayun. 嗯。 Sarap lang kasi sa feeling na habang kumakain ka, nakikita mo yung magandang view. Sa sarap lang. Masarap. Luma mo na lang ginawa. Just me. <laughs> سقيت <laughs> منكم <laughs> kagabi na. So, problema, aakit kami ng pagkataas-taas. Look, Size. <laughs> exercise, guys. Tapos, ang sandals namin, garogay. <laughs> Ah. okay, dun siya. Mga bulok na. Pagod pala. Ito tayo doon. going back. Sana umabot pa yung sandals namin, ha? Guys! Lumubog na pala. Dito talaga. Sabi ko sa'yo, dito yung ma maglumulubog yung ano. Uwi na kami, guys. pulis. Si ano, si Angie pahuli na natin. Pahuli na natin si Angie. nagtatapos ang aming pagbisita sa here. See you at the house. So, <laughs> kita-kita tayo sa bahay kasi malubat na yung cellphone. Malubat na yung cellphone namin. Ayan. Malubat sa aming phone. Also oh, this one, black one. At least ang hindi ako nagdala. Kita namin yung taan. hey guys, tinan mo parang nabubuang na naman ito. Maganda kasi dito paggabi daw. Paggabi? Oo. Oh. Sabi kasi marami daw. Marami? Kaya andan pumupunta ko yung gabi. Next time. Next time. Abot tayo ng gabi dito. Pumisasakyan tayo guys. Uwi na kami. So, kita-kits mamaya sa bahay na. Babush!